much. Грибуны, домой, домой грибуны. Все грибуны домой, домой идут. Ветер их носит. Грибуны домой, грибуны домой. домой. Домой, грибуны. Серый пошел. О, молодец, красавчик. Я даже не беспокоился за него. Эти подходят. Молодежь сейчас летает без проблем. О, как они в три этажа. Три этажа. Старшие, средние, младшие. Ух, они встают. Грибы. парке вторая, третья. Красота, что скажешь. те, кто играет и летает, всех закрыл. Все уже. Дорога к дому. Дорога к дому. Ой, ты молодец. Молодец.